Susah ustaz Kam King Kong yang <laughs> Susah Habis ada shortcut sikit lagi Kalau tuan-tuan susah nak sebut Ya rahamkallah Ya rahamkillah Sebut saja Allah yarham Pun boleh juga <laughs> Cuma mengerikan lah sikit <laughs>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 Farudin tapi panggil kak kampung Khadijah ya kan Ustadz Badli Syah lawak guys Jom kita tengok videonya karena kita sudah lama sekali tidak mereaction sebuah video ceramah seperti itu teman-teman sekalian di channel Cak Mujib ini Dan kayak rindu aja seperti itu dan pengen apa ya Sekali-kali lah nggak apa-apa teman-teman sekalian ya Daripada istilahnya kita eh, mereaction um, yang lain-lain seperti itu ya Setidaknya kita dalam satu bulan ataupun satu minggu kita ada video konten reaction ceramah sehingga menyejukkan hati kita seperti itu. Ada tambahan ilmu dan wawasan bagi kita tentang ilmu agama seperti itu. Nah, ini adalah ustadz yang terkenal di Malaysia itu Ustadz Batilisha Alaudin Alauddin guys. Dan ini video sudah lama banget sekitar sudah tiga tahunan teman-teman sekalian. Jom kita tengok videonya. Let's go. Contoh masalah Salah pun nak bagi contoh. Dadah, dadah. masalah dadah AEDK selalu mengeluh orang Malaysia ni bila masalah dadah dia ingat ni masalah bukan masalah dia ha. ini yang jaga AEDK tuan-tuan AEDK ni bukan jabatan pun bukan kementerian pun agensi kecil di bawah KDN pejabat pun Allah tak adalah besar mana nak jaga musuh nombor satu negara kan tak pernah sabar <laughs> kecil pun jabatan kalau mesyuarat tindakan daerah sayuk pegawai AEDK duduk di DO apa oh, oh main tegak-tegak duduk di depan yang jaga musuh nombor satu negara ni sayur mikrofon rosak pula tu tekan tak cakap tekan tak cakap kesian tapi kepada mereka lah kita humban segala masalah dia ada polis cerita lain eh dikit core business dia kesian dia orang selalu cerita bila kita bentang statistik data fakta berapa penagih setiap berapa minit berapa penagih dia kata orang tak pernah ambil tahu pun sebab dia kata ah bukan tempat kita masalah. Ha. Contohlah tuan-tuan di Kuala Lumpur. Dengar masalah dadah. Oh dipaham Pahang setiap 40 lelaki seorang mesti penagih. Ha itu di Pahang dia memang gitu dah. Pahang tu dia kutuk pula Pak. Sini Kuala Lumpur semua bang. Oh orang Kuala Lumpur mana dan isak dadah. Tak dan isak dadah sibuk. Tiba-tiba dia dengar orang belah orang belah-belah apa nama uh, ala kekepung tu ada dah orang ngisap dadah dah ada dah rumah penagih dadah kena serbu dia kata ah itu dikepung pula manjalara tak ada kaitan sini dia kata kemudian tiba-tiba dia dengar cerita dah ada pula orang mengisap dadah di Mutiara Damansara oh itu Mutiara Damansara tak ada kaitan sini ah. tiba dia dengar ada dah orang di sebelah bandar utama Oh situ bandar utama titik-titik beres ni tak ada budak-budak ngisak-ngisak ni. Tiba-tiba dia dengar ada orang dalam titik-titik ni budak anak yang ngisak dadah Oh itu orang lorong sana dia mak ayah dia mak tak campur masyarakat pada muka sini okey. Tiba-tiba lorong kita ada budak anak dia ngisak dadah ah, oh itu tak apa lorong depan bukan lorong belah sini semua orang baik game masjid semua sini. Tiba-tiba orang lorong dia ngisak dadah Nak jawab apa? Dia akan jawab pula Ini eh, orang sebelah dia memang tak cakna anak Saya anak Al-Hafiz semua tak ada masalah Dia tetap tidak menganggap It's not my problem okay. Sedangkan budak mengisap Kita bukan takut dia pengaruh anak kita Kita takut dia masuk rumah kita Budak mengisap ni Dia kalau mencuri rumah orang puan bagi je duit Janganlah nak berbalas pantun sangat dengan dia dia orang otak bukannya stabil berlaku di Johor waktu pahat ke mana ya? budak tu budak pening-pening eh, makan pil kuda ni pil masuk kuda. rumah ustazah bawa pisau lipat je orang beria lah bawa senapang pisau rembo hmm, dia pisau sepusin je dia masuk diikat ustazah ustazah duduk seorang ikat budak ngisap kepala tengah high minta duit. Saudara kata aku tak ada duit, duit aku dalam bank kau nak kau pergi bank mana ada simpan duit kat rumah. Budak ni tak puas hati. Takkan ustazah tak ada duit mengajar kafar lagi macam-macam kelim penuh mesti duit banyak. Dia pun tak puas hati. Dia pergi dalam bilik dia ambil Quran. Macam gedik juga budak ngisak dadah ni. Dia ngambil Quran. Tapi ada bagusnya sistem pendidikan Islam di Johor eh. Walaupun dia ni budak ngisak, dia nak pegang Quran, Allah yang kaya. Walaupun dia jahat Alah kan? Sebab ustaz kata tak boleh Tak ada air semaya <laughs> Alah dengan kain Bagus tu Ingat dia nak buat apa Dia pergi kat ustazah Dia letak atas kepala Ustazah ikut cakap saya Wallahi Watallahi Watallahi <laughs> Macam angkat sumpah senato Wallahi kalau saya bertipu masuk neraka laknat dia Quran ustazah ni bila Quran atas kepala mengaku juga jugalah Allah <laughs> pintar mudah mengisap bukannya betul dulu bukit goh berlaku juga masuk rumah orang tu diikat suami isteri cari selongkor duit tak jumpa mudah kepala tak betul alah dia dah geram sangat dia ambil pisau dia letak leher ni Makcik kalau tak bagi duit juga saya toreh leher makcik. Makcik ni jawab, kalau oh, nak toreh, toreh lah. Kalau aku mati, mati syahid. Benda ke? Budak dia pun 50-50 juga. Eh, makcik ni berani pula. Dia tunjuk pula berani lagi. Makcik nama siapa? Aku nama Khadijah. Apa masalah kau? Budak ni pun helah jawab je lah. Nasib baik nama makcik Khadijah. Saya segan orang nama Khadijah sebab isteri Nabi nama Khadijah dia muslihat nipu dia je sebenarnya dia pergi kat suami tak pisau Pagi nama siapa aku ni kalau ikut nama kat menalan kamarudin tapi orang kampung ni panggil khadijah <laughs> oh ya, ke ok lah pakcik selamat dia balik punya letak cerdik budak ngisah otak bukan betul <laughs> ni saya cerita bukit go titik dia saya tak tahu ya jagalah keselamatan macam <laughs> macam. Ya Allah Kemudian Nabi sebut hak yang keenam ini mustahab juga sama jiran ini. Wa iza atasa fahamidallah fasammathu. Yang kelima. Kalau kamu dengar jiran kamu tu bersin, bersin. Dan dia mengucapkan alhamdulillah, hendaklah kamu doakan ya, dia. Bayangkan. Ini kita jangan buat. Nabi suruh buat ni. Jiran kita duduk sebelah-sebelah rumah depan belakang. acuh acuh, Alhamdulillah. Kita buat bodoh. Ya? Mana boleh. Ugamu suruh doakan. Doa. Eh, orang putih walaupun dia tak mengaji ugamu. Dia kalau kita berisik, acum, excuse me. God bless. Dia pun baca doa pada kita. Ini orang putih. Maknanya orang Islam lagi kena tunjuk contoh betul, betul, Tapi betul. kepada sama Islam lah Aha. Nabi sebut uh, Bila dia bersin, doakan Dengan syarat orang itu Membaca, Dia mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Macam contohnya orang bersin Acem, Alhamdulillah Kita jawab Yarhamkallah Itu kalau dia laki-laki seorang hmm. Kalau dia perempuan Yarhamkillah kalau dia berdua suami isteri yarhamkumullah. Kalau dia ramai-ramai semua anak-anaknya sinus belaka concang concang concang. Semua hidup mancur resdo macam berjemaah pagi-pagi. Acing acing acu acu atu atu. Doa yarhamkumullah. Yarhamkumullah. Boleh apa ya? Eh? Susah ustaz Kam king kong yang <laughs> Susah Habis ada shortcut sikit lagi Kalau tuan-tuan susah nak sebut Yarhamkallah Yarhamkillah Sebut saja Allah Yarham Pun boleh juga <laughs> Cuma mengerikan lah sikit Kemudian Nabi Muhammad Ayah Kampilan raya kecil katanya <laughs> kan dia sebenarnya Allah yang Yarham dengan Yarhamkallah subjek predikat dia berubah tapi mengerikan. Lah jangan panggil arwah sudahlah. Acuh arwah. Itu saja orang punya. Doakan. Dengan syarat orang tu ucap alhamdulillah. Kalau dia ni duduk Amerika lama sangat, balik ke Kuala Lumpur, bersin. Acum, excuse me. Ha, <laughs> tak ada lah ya Allah. Dia excuse me, excuse you. Yalah jawabnya kalau you are excuse. <laughs> Itu. Kan. Nak cakap apa Allah. lagi Timbul pertanyaan Ustaz, kalau jiran saya ni jenis ketunan hidung mancor ni Jenis ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng Bersih tiap-tiap pagi lima enam kali Takkan saya satu hari kerja tiap-tiap pagi nak doa ke dia pula dah Dia bersih ni bukan bersih orang rapuk ni Bersih restung ni Jangan buat tak cerdik. Kan Nabi sebut, kalau dia ucap Alhamdulillah je. <laughs> Jadi kalau dia ucap, Azum, Azum, Azum, Azum, Azum, Azum. Alhamdulillah. Satu je lah. Ya Alhamdulillah. Selesai. Mana ada orang sainah restoh ni, dia bersin doa. Ber tak ada. Azum, Azum, Azum, Azum, Azum. Tak ada. Saya tak pernah jumpa. <laughs> kalau boleh begitu, ucap arwah. Ucap gitu je <laughs> Tapi tak ada biasanya. Allah dia akan jamak takhir terus je gitu ya. Dan yang terakhir Nabi sebut wa iza marida fa'udhu wa iza mata fattabi'hu. Bila dia sakit hendaklah kamu ziarah. Betul. Dan yang terakhir bila dia mati hendaklah fattabi'hu. Ikut hantar jenazah dia. Agak-agaklah kan janganlah lurus sangat. Dia duduk kelompok tapi wasiat kalau meninggal nak ke bumi, tuaran, sabar. Orang satu kerja pula beli tiket, payah pelai apa semua. Payah pelai pun tak ada. <laughs> Naik KLA 2 banyak cerita lah. Setakat mampu kita lah. Mungkin menghantar jenazah sampai ke airport ke. Atau menghantar jenazah sampai ke hospital ke. Setakat kemampuan. Baik. Okay, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya. Ustaz Badli Shah Alauddin dan memang lawak betul ya Allah. Allahu Akbar Memang betul guys ya Di dalam agama Islam itu banyak pengajaran-pengajaran Yang memang kita harus betul-betul belajar seperti itu ah, Sama halnya dengan hal sepele tadi Ketika bersin kita bersyukur kepada Allah Alhamdulillah Dan selepas itu kita mendoakan saudara kita Yarhamkallah seperti itu Atau Yarhamkillah ya seperti itu Nah di situ ada ya Jawaban lagi Yahdikumullah Jadi jawaban uh, ketika orang yang uh, bersin Alhamdulillah uh, Kita menjawabnya Yarhamkallah Dan orang yang bersin lagi Yahdikumullah Seperti itu Jadi ada tambahannya lagi guys ya Dan di situ memang kalau kita belajar itu sangat-sangat menarik dan sangat-sangat menyenangkan sekali kalau kita belajar tentang keseharian baginda Nabi Muhammad SAW Ketika kita belajar keseharian Nabi Muhammad SAW doa-doa pendek saja yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW maka kebahagiaan kesenangan akan ada dalam diri kita karena kita macam dekat dengan Rasulullah SAW Jadi ingat apa yang disabdakan Rasulullah SAW apa yang diperintahkan apa yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW Kalau kita mengerjakan maka sangat-sangatlah terbaik bagi kita. Oke, mungkin itu saja video kali ini guys. Semoga bermanfaat bagi kita dan menambah wawasan bagi kita semua. Semoga teman-teman semua termasuk orang-orang yang senantiasa menjalankan apa yang disunahkan baginda Nabi Muhammad SAW dan menjauhi apa yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hal kecil saja itu sudah mendapatkan pahala, apalagi hal yang besar yang kita lakukan. Pasti banyak sekali pahala yang sudah sudah kita dapatkan. Ya, ingat bahwasannya ketika melakukan sesuatu istiqamah, ikhlas ya, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka insya allah kehidupan kita di dunia aman dan juga kehidupan kita di akhirat juga aman insya allah. Allahumma salli ala sallam Muhammad. Terima kasih sudah tengok video ini. Syukran jazakumullah khair Ustaz Badli Syah Alauddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu kebahagiaan, kesehatan dan juga lindungannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman semua semoga sukses terus di dunia dan dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.